Друзья, приветствую! В этом видео познакомимся с BizWeb. Это децентрализованная платформа, где можно не только торговать, можно и фармить, стейкать. Много и это, и другое в этом видео посмотрим в обзоре. Покажу, расскажу, какой функционал здесь обновили, добавили, что интересненького, поскольку здесь масса есть преимущественно другими остальными дексами, ребят. Однозначно вам этот контент зайдет, досмотрите до конца и будете в повседневной работе применять а, данный DEX и его возможности заработка. Меня зовут Денис Давыдов, рубите колокол, подпишитесь на мой канал, мы занимаемся заработком в интернете. Заварите кофе и начинаем наш обзор. Данный индекс набирает огромные обороты, как торговые, так и лояльную аудиторию. Биржа хорошо себя показывает, и у людей сформировалось доверие к BySwap. Для тех, кто не знал, это децентрализованная у нас площадка, построенная на Binance Smart Chain, у них есть рефералка, причем очень денежная. Также самые низкие здесь и комиссии за транзакции на площадке, 0,1% и одновременно очень высокая скорость исполнения всех этих операций. Здесь можно обменивать активы протокола BIP20 сети Binance Smart Chain. Обратите внимание, какие здесь объемы торгов за сутки очень впечатляют. Чем еще вас, пожалуй, может удивить данная платформа? Рефералка здесь не только от свапов, а вам капает еще и за фарминг от участников, которым э, вы данную платформу рекомендуете. Если, к примеру, они стейкают то вы тоже будете небольшой процент зарабатывать от их дохода. Плюс, если вы поставщик ликвидности, то здесь вам тоже будет интересно находиться, а, давать ликвидности и зарабатывать от этого а, вознаграждения. Бисвап стремится стать топом. Я уверен, что к следующему булрану, а может даже и раньше, они со своим маркетингом плюс со своим комьюнити войдут в топ-3 среди всех дексов. Поэтому мое мнение, что есть смысл прикупить даже их родных токенов и закинуть в стейк для эксперимента, почему бы и нет. Давайте пробежимся по функционалу, что важно знать. Регистрации здесь нет, просто юзаем MetaMask, предварительно подключили Binance Smart Chain и немного BNB тоже туда завели для комиссионных. С недавних времен они изменили дизайн, очень даже круто смотрится. Здесь мы видим заблокированную ликвидность, сколько всего. Также здесь отображаются курсы криптовалют токенов. А когда вы торгуете, то вы платите определенные комиссионные данной платформе среди которых 90% возвращаются вам кэшбэком в токенах BSV. Я считаю это очень даже здорово. Также на главной странице вы можете увидеть, что проходят различные конкурсы, различные программы, баунти, какие-то розыгрыши, в которых тоже нужно участвовать. Они постоянно здесь обновляются, новые анонсируются. Для этого будьте у них в телеге. Все ссылки на комьюнити я оставлю тоже под видео, тоже мониторьте какие-то розыгрыши. Здесь можно стейкать, можно пофармить. Здесь отображены основные преимущества над другими дексами. Это трехуровневая рефералка, то есть я не помню и не знаю никакого декса, который имеет партнерскую программу. Также низкие комиссионные, также кэшбэк в виде токенов BSV. Вам от комиссионных же также много проходит конкурсов с призами. А, всего прошло денег, какой общий а, оборот здесь за все время 47 миллиардов долларов. Господа, 97 миллионов долларов торгового оборота за сутки, почти полмиллиона активных участников. Также обратите внимание, сколько транзакций, на какой объем э, долларов здесь сохранен. 113 миллионов долларов. Так бы биржа бы могла себе забрать, но эти все деньги были розданы участникам в виде кэшбэка. Плюс огромные заработки э, у тех, кто а, держит свои деньги в пулах ликвидности 23 миллиона долларов. Вот такая вот статистика, которая здесь постоянно обновляется, тоже можете следить. А, биржи, где торгуется их актив, также партнеры, с кем они вместе сотрудничают. Общее предложение 700 миллионов, в обращении 311 миллионов. Также они прошли аудит у компании Certic, достаточно авторитетная, всем известная компания, которая проверяет смарт-контракты, различные биржи, проекты на наличие мошенничества. Это тоже, я считаю, э, здорово. Плюс э, у них прокачанный твиттер, огромное количество объявлений, постов, огромная лояльная, активная аудитория, что самое важное в сегодняшнее время у проектов. Тоже можете сюда подписаться. По основным функциям давайте посмотрим. То есть свапалка, вы можете обменять любые активы, используя свап. Нужно подключиться через MetaMask. К примеру, приконнектились. Далее нажимаете максимум, выбираете криптовалюту, токены, которые вы хотите обменять. Далее выбираете любую другую, которую вы хотите получить, криптовалюты, токены, стейблкоины. После чего нажимаете Swap. Давайте обменяем. Обменяем 5 сотых BNB на 32 BS Swap. Нажимаем Swap, нажимаем подтвердить, после чего подтверждаем транзакцию в MetaMask, и мы видим, токены купились которые вы дальше можете отправить по ликвидности, либо пофармить, либо застейкать. Хочу немного рассказать вам про токен. Здесь э, также есть CoinMarketCap, статистика по нему. Очень даже вкусно скорректировалась сейчас цена. Я считаю, что данный актив в потенциале может также хайпануть, как когда-то и Крик, и очень крутые нам принести доходности. Опять же, в долгосрочной перспективе. Напомню еще раз, что покупать криптовалюту, особенно в такое время сегодняшнее, лучше лесенкой, частями. По крайней мере, от АТХ у данного актива было 2 долларов, а на пампе там вообще было 4 долларов. То есть минимальная цена была 30 центов. Сейчас мы видим, мы приблизились к рекордным практически значениям, поэтому я считаю отличная точка для входа в данный актив. К тому же его еще можно приумножать, закинув в стейкинг. Переходим во вкладку Earn, дальше Stake BSV. В данном разделе мы видим, э, здесь есть много различных вариантов, под какой процент и на каких условиях можно свои активы отправить в работу. Допустим, холдер пул подразумевает более повышенную рефералку и 36% годовых. Также здесь вы лочите свои активы на 3 месяца. Если вы захотите а, вытащить свои а, токены а, заранее, то вы заплатите повышенную комиссионную ставку 25%. Если же вы холдите данные активы, то в принципе можно а данный вариант и выбрать, почему бы и нет. Можно выбрать Auto BSV, здесь доходность такая же, но рефералки нет такой огромной, зато вы можете достать а, свои активы в любой момент и заплатить в общем маломальские комиссионные. Поэтому тут смотрите, у каждого стратегия своя разная. Если вы инфлюенсер, то вы можете использовать данный вариант. Если вы долгосрок смотрите на данный актив, то я считаю тоже, в принципе, данный пул подойдет. Нажимаем Approve BSV, дальше нажимаем «Подтверждаем транзакцию», нажимаем «Плюс», нажимаем «Max», нажимаем «Confirm». Для всего для этого вам понадобится комиссионный в виде BNB, поэтому пусть у вас будет баланс положительный. Все, наши деньги в работе, и уже через три дня, в принципе, можно при желании забрать. Но пусть работают. Друзья, в данном разделе вы можете добавить свои криптовалюты, токены в пул ликвидности тоже зарабатывать от этого вознаграждения. Также вы можете пофармить при желании и тоже используя данную схему для приумножения своего капитала. Фарминг это все дело рискованно, особенно на таком рынке, поэтому будьте аккуратны, не заносите огромную котлету, инвестируйте а, с риск-менеджментом. Также у них есть возможность участвовать в IDO, но проектов здесь немного. Будем надеяться, что в ближайшем в следующем булране. Здесь будет много анонсов интересных стартапов. Будем, конечно же, принимать в этом всем дело участие. Также у них есть раздел «Фиксированный стейкинг». Вы можете отправить стейблкоины, либо любые другие криптовалюты под определенные фиксированные проценты тоже их не держать, так сказать, без дела. Почему бы и нет. Также у них есть реферал, как я уже говорил, и причем вы получаете вознаграждение не только от комиссионных а, свапов, которые делают ваши партнеры и рефералы. Также вы получаете комиссионные и от тех денег, которые они отправляют а, в пул ликвидности, фарминг, вы получаете тоже 5% доходность от их дохода. Также есть NFT Launchpad, который подразумевает стейкинг различных NFT, распродажу интересных редкостных NFT. У них, между прочим, есть даже Marketplace. Об этом я сниму видео, пожалуй, отдельно и расскажу вам про NFT возможности данного а, децентрализованного DEX а более подробно. Также в данном разделе вы можете просмотреть аналитику BISWAP в онлайне, как дела у проекта, полностью все посмотреть, статистику, капитализацию, ликвидность и так далее через данную вкладку. Также вы можете отправить деньги в благотворительность, также вы можете изучить сам токен более досконально, а, саму биржу, команду, и посмотреть стратегические планы команды на будущее. Также участвуйте у них в баунти-программе, которая, между прочим, ежемесячно здесь запускается. И баунти-программа есть для блогеров, если вы инфлюенсер, то можете тоже принять участие через данный раздел. Поэтому можно сделать вывод. Интересный перспективный эксченж, у которого большая аудитория, которая растет каждый день, ежедневно. И причем лояльная аудитория, никакая не накрученная, никакие не боты, а именно заинтересованные участники а, данного продукта и, конечно же, использование этих всех сервисов, которые здесь есть. Поэтому токен однозначно в будущем может в цене принести нам хорошие проценты. Используйте данный exchange для своей повседневной работы, зарабатывайте, инвестируйте аккуратно, соблюдайте риск-менеджмент, особенно на таком рынке. Всем пока, удачи, оставляйте ваше мнение, комментируйте данное видео, увидимся в новых роликах. Всем пока!